अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा गुरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा ये किस पे तावीज कर रहे हो ये किसको पाने के हैं वजीफे तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तारा तो मैं तुम्हारा अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा